Здравствуйте, с вами Диана Билан и онлайн-школа английского языка для детей ILS. В этом видео вы узнаете еще 5 невероятных фактов о Шри-Ланке из первых уст. Такого вы еще не слышали. Это знают только местные жители, а скоро узнаете и вы. Подписывайтесь на мой канал, усаживайтесь поудобнее, ведь мы отправляемся в путешествие в солнечную и гостеприимную страну Шри-Ланка. ILS your bilingual future. Итак, шестой факт. В Шри-Ланке очень выгодно заниматься бизнесом. И узнаем, почему. Ну сейчас э, новые правительства хорошо. Почему? Они очень налог сильно э, скинули, низко уже делали. И раньше 15% был налог, сейчас 8%. Если 18%, э, сейчас 9%, 10% делали. И поэтому иностранные инвесторы уже, иностранцы даже приезжают, складывают деньги в Шри-Ланку. У нас есть возможность, BI, э, BI э, проект называется, BI, и без, 5 лет можно без налога работать. Если вы складываете деньги в Шри-Ланку, какой-то э, фабрика или что-то можно, они, если вы какой-то деньги складывают, да, тогда, Складываем. да, Э, вам возможность есть без налога работа 5 лет, по-моему, есть. Да. Еще у нас местные, местные люди, как, у кого есть магазин или что-то, что-то, они у нас квартальный налог платят. И они определяют вот, э, это, вот этот бизнес, вот эта сумма, квартал, надо платить. Потом государство не сколько у него прибыль, он, они не Вовремя налога платит и квартал все. Сколько? А? Примерно 20 долларов в квартал? Вот, э, примерно 20-30 долларов, не больше, да. В квартал? В квартал, да. Да, это самые низкие. А конечно, разные фирмы, разные фабрики по-разному. Но у нас любого человека возможность дают зарабатывать деньги. Угу. Да. Итак, факт номер семь о Шри-Ланке. Депутаты живут так, как не живут никакие местные жители. Да. Поэтому все местные жители стремятся стать депутатами. <laughs> Да. Ну у нас э, каждый пять лет выбирает. Президентские выборы бывают, тоже люди выбирают. Голова президента – это э, у нас президент, премьер-министр есть. Но они по-другому живут. <laughs> Потому что меня тоже очень много знакомых. Новый президент тоже меня недавно пригласили. Ужин тоже. Я это уже вообще видел разница. Очень хорошие. И даже рис, у нас самое главное э, блюдо рис, да, рис анкари. Тоже там рис анкари были но рис был басмати на связи, но это другой басмати. Это можно сказать, это 10, 7 или 10, 15 сантиметров длины рис. Я первый раз видел такой. Я думал, что это вермишель. Потом внизу посмотри, там написано рис. Это не знаю, как, откуда этот рис висели, Не знаю, наверное, это, наверное, депутаты, наверное, такие рис кушают. И премьеры, и президенты, наверное. Наверное, это и После этого, наверное, второй раз очень выбирали их, потому что они не могут отказаться после такой, да, да, да. потому что простые люди никогда такого не, не, не видели даже, наверное. Но наш новый президент, он по-другому, он выбирал другой путь теперь, потому что с ним немножко трудно так. Сказал, э, недавно сказал, если бы депутат будет, секретарь своей жена или родственника, теперь нет. Угу. У кого есть возможность, у кого э, знание, образование, берите такой человек, угу. не надо родственник взять. Вот такой, он чуть-чуть, я думаю, это, это 5 лет, он очень много э, очень меняется это, да. И люди любят его, Люди да? любят, молодежь, молодежь, молодежь основном очень любит его. Я думаю, Шри-Ланка скоро не узнают через 5 лет. И так развиваться будет очень сильно, быстрее, да. Так, факт номер восемь. Шри-ланкийцы не купаются в океане. Почему? Они э, очень мало, действительно, очень мало купаются. И они очень любят прежнюю водой. Ну, это речка или в каждом доме у нас как квартира, только из столицы и другие города. А так, другие районы, они свой дом, свой огород, своя земля. Там есть колеса, оттуда ведут воду, и, ну, на, э, и там специально бочка есть, туда специально канализацию делали, душ, э, все делали, и пресной водой купаются. А очень редко купаются, потому что всегда океан очень соленой водой купается, вот так думаю, очень соль купается, соленая вода, и поэтому многие не купаются. Все равно потом мыться пресной водой. Да, потом пресной водой. <laughs> смысл? Да, да, да. Поэтому, да, у нас всегда океан вокруг, океан, да. Поэтому... А это престижно жить на первой линии? Вот все любят у океана прямо жить, дом Нет. Наоборот. Наоборот. Да, у нас престижные люди живут э, не около океана. Потому что почему? И только отельчики можно видеть. Uh -huh. И люди богатые, у кого деньги есть, они не строят дом около океана. Они строят глубиной немножко или хорошее место, или э, природа, или панорама. Вот такие места, как они строят, например, Нуарелио, где маленький Англия, где mm -hmm. курортный городок строят. Около океана нет. Потому что около океана каждый год придется ремонт делать. И соленая вода, воздух, вот это испортится все. И поэтому они не строят. Факт номер девять. Шри-Ланке не приветствуется двойное гражданство. Если вы хотите жить в Шри-Ланке, получить паспорт, то он будет единственный. Да. И вот один э, известный ученый английский, Ата Шриклак, он ученый, да. Угу. Вот он тоже приехал, он гражданин Шри-Ланку считается, он потерял английский. Угу. Да. Если кто желает в Шри-Ланке получить гражданство, конечно, вы потеряете свои гражданство да. И поэтому у нас наш президент такой же проблема была, потому что он, был, э, он после армии уехал э, в Америку, а потом хотели участвовать в президентском выборе, да? Ему сказали нельзя, вы гражданин американский. Тогда он гражданство отказал американское и, и опять взял наше шри-ланкийское гражданство. И тогда он э, получил это, участвовать в президентском выборе, да. И выиграл. Выиграл, <laughs> да. Факт номер 10. Английский является третьим официальным языком Шри-Ланки. И английский обязан учить каждый школьник. Да. И в Шри-Ланке школа, это английский язык, математика обязательно. И без английского языка 11 э, класс поступить тяжело. 10 предметов. Английский язык обязательно. Это первый класс учится английский язык. Э, если нет английского, трудно поступить следующей класс Вот. Поэтому у нас когда работа, и э, хорошая работа, да, английский если смотришь, знание английского обязательно, да, без английского это хорошая работа очень труд, тяжело получить, да. Кем-то если английский язык и знает, значит, он читается как чуть-чуть выше, да. Да. А, э, я... По статусу выше, да? Да, да, пост, да. Потому что если менеджер и, и, и э, это хороший а, э, директором быть, обязательно английское знание, да. Потому что если приезжают люди, с ним, некоторые э, сограждане, если кто-то приезжает, английский язык, он на английском рассказывает, если он английский язык не знает, это это не то получается, да. Но ну, переводчик может, но тогда не то. Если английский знает, он может прямой, да, раз, это, разговаривать с ними или а президент знает английский? Да, конечно, он же прекрасно. А все <laughs> премьер-министры? Все, ну это все депутаты и очень все многие обязаны. обязаны с английского языка, да. да. Поэтому, друзья, учите английский, как да. вы знаете, если вы вдруг захотите стать президентом Шри-Ланки или <laughs> какой-нибудь другой страны, вам обязательно нужно знать английский. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, изучайте английский язык вместе с онлайн-школой LS Прямо из дома, в машине, на отдыхе, и ваш ребенок станет человеком мира. Человеком, перед которым будут открыты все двери – Школа АЛС всегда рядом с вами. А сейчас переходите по ссылке под этим видео, присоединяйтесь к нашим соцсетям. Получайте все самое полезное первыми. ILS. Your bilingual future.